ようこそ就職活動が楽になるシリーズへ第一のルールは就職の成功を狙うんじゃなくて人生の成功を狙うことようこそクリスの部屋の就職シリーズへいや本当に見てくれてありがとう ね、このビデオのシリーズでは就職が楽になるコツ本当に自分が大好きで得意でやりたいことをキャリアにしてでそしてそれで成功していくために、ね、本当にね役に立つ僕がもう20代の時に知って知っておきたかったようなことをシリーズでお伝えできればと思います。Alright じゃあね今日はですねこのビデオは第1のルールね最初のステップっていうか最初のルールなんですよそれはですね 就職の成功を狙うな人生の成功を狙えっていうことについてお話しできればと思います。でね実はね今みんな就職活動ってめっちゃくちゃハードルが高いもう人生の中で一番ハードルが高いストレスのレベルが高い時かもしれないんだよ。でまず安心してもらいたいのが狙ってる仕事、ね、就職で狙ってるところに入らなくても実は全然大丈夫なんですよ。 いうことを最初にしていただきたいんですね。まあ、本当にね就職ってもう本当に親のプレッシャーがめっちゃ感じるのよね。もうこういう仕事がいいとか本当に自分がやりたいんだけどお父さんがこういうのがいいんだよとかお母さんがこっちの方が絶対安全よとか言うからね、そういう親を裏切らない親をハッピーにさせるっていうプレッシャーもあってもう本当にやりたくないところに行かないといけないかもってすっげえプレッシャーが高いんだよね。で周りの人たちもバンバンバンバン なんか夢のところに入ってるみたいで自分だけなんか入れないとかね本当に自分の先生からのプレッシャーも入ってくると思うんだよねお前さちゃんとやってんのかとかいや俺はダメなんじゃないかって私はダメなんじゃないか私がダメなんじゃないって俺がダメなんだって本当に信じ始めちゃう勘違いになりやすい時期なんですよ。 でもう社会からもめっちゃくちゃプレッシャー高いと思うんだよね本当に電車乗ったらね電車のところにね広告流れてるじゃん就職フェアとか、ね、大手企業を目指しましょうとかね、でそういうビデオとかも流れてるし、ね、看板とかもいっぱいあるしもう見てるだけでもう本当に嫌になっちゃう怖い辛いっていう人も絶対いると思うんだよな。でな正直な話そういうの一切心配しなくていいんだよ。なぜかというと 狙った仕事につけてその会社に入れても5年以上その仕事を続けるっていう確率が20%以下なのね。ねどういうことかっていうと、ね、リンクインの、ね、この EdSearch っていうデータによると5億人のデータで20年間過去の20年間見ると人間は人は大人は仕事を15回変えるんですよ平均が。で ミレニアル世代、ね、本当に1981年から2000年、まあ、2000年以降に社会人になるっていう、まあ、結構ミレニアルっていう世代があるんだけどこの世代は大学を出た後のこの10年間の間平均仕事を4回変えているんですよ。 ごめんちょっと日本のデータなんだけど若者にとって望ましい初期キャリア若若者にとって望ましい初期キャリアとは若者にとってって言わなくていいよね文字で出せるもんねうんこれは中央大学院のビジネススクールの佐藤教授が出したレポートなんだけどすごいのよ約20年間日本もこの入社後3年3割っていうのが続いていてまあ新入社員が会社に入社するその3年以内に 30%はその会社を辞めるっていう状態が20年間も続いてるんだよね。でもちろんねその狙ったさ転職で転職就職で狙った仕事で一回ね初めて行ったところでずっと永遠にそこで仕事できてそこが夢の仕事だったら最高だよな。でも現実はそうじゃないんだよね。であなたが狙ったところに入って てでそこに人生ずっとこの40年45年つくっていう確率が、まあ、本当にデータが低すぎて説明できないぐらいの確率なんだよね。でここがキャッチなんだよ。ね、じゃあそのあなたを雇ってくれる会社側は何を望んでるかっていうことなんだよね。ねその会社は何を望んでるかっていうと完璧にこの仕事 ね、その会社がの中である仕事に超向いてる人超完璧な人がその仕事に入ってきてその人が永遠にその仕事に残ってくれるっていうことをもちろん会社で狙ってるところもあるんだよね。ねでもそれが現実的にリアルかっていうとリアルではないんだよ。だから会社もね実は多めの人数を入れてるわけよ新入社員とか。 これよく見ると分かるよね社会を見ると。わかるだから会社ももちろんねね永遠にビジネスが続いて、ね、永遠にその仕事キャリアがあなたのために用意してもう一生懸命一生やっていきましょうみたいなこの何て言うのかな昔の昭和時代の大手企業のやり方みたいな、ね、そういうのがもちろんあったら嬉しいんだけど事実今の社会ではそれは現実的ではないんですよ。で会社側も ね、この人が辞めるっていう確率が高いっていうことを知ってるわけよ。ね、これをリアルに考えてもらいたいんですよ。ね、で逆に逆に会社としてあなたがその仕事に入りましたと就職した就職して入ったとでその仕事大嫌いで、ね、やりたくないでも辞めちゃダメって思ってる会社も実はあなたに辞めてもらいたいんですよ 会社、あなたが辞めると他の人が入ってくる、もっと向いてる人を入れることができるわけよ。マーケットにはその仕事を向いてる人がいるわけよ。世の中には。ね。あなたが嫌いかもしれないけど、他の人はそこで得意で好きな人っていうのは世の中にはいるんだよ。で、会社も得意で好きな人にやってもらった方が、期限も良くなるし、ね、実際にコストとかパフォーマンスも良くなるわけよ。 でそこでそのいや永遠にこの仕事を続けないといけないんだっていう考えは会社も困るし相手もそのあなたも困るわけよ、ね、嫌いなことをずっと続けないといけないっていうことになるから、ね、だからポイントはね現実的に、ね、本気でよく考えると就職1回目の就職初めての仕事でその会社を ずっとキープするっていう続けるっていう確率がリアルにもうすごい低いのね。ねで会社も知ってるし社会も知ってるんだよ。ね、それをまずリアルに論理的に考えないといけないっていうことなんだよ。だから第一のルールのポイントはこの1回目のあの就職の成功 そこを目指すんじゃなくて長期的に人生を成功するっていうところをゴールにしてもらいたいわけよ。わかる就職ちょっと秘密教えてあげようか。ね就職決まった人わーいって言ってる人超不安次不安に入るんだよ。どういう不安が入ると思う就職がうまくいった人って。 80%の人はこの仕事で本当にこのキャリアで大丈夫なのかな他にもっといいところあったんじゃない僕もっと上に行けたんじゃないえ本当にこの仕事ずっと続けないといけないのもしダメだったらどうなるわかるだからこの万歳っていうのは本当に2週間で終わってるわけよ。Right? もう中にはずっと続く人もいるけどほぼの人はこの就職が決まってもすごい不安になっちゃうんだよねだから就職が決まらなくても不安になってるポイントは 就職ができる人っていうのも超かっこいいぜでもそこを狙うっていうのそこじゃないんだよ人生ができる人人を狙うの人生で成功できるような人になるっていうのを狙うのだから考えないといけないわけよどういう人が人生成功してる人生成功してるってどういうことやんどういうこと 人生成功してるっていう人はね自立しているんだよ収入が入ってきてるんだよなこの辛い世の中でねこれ社会ってああいうのがあって僕たち家に帰ると電気つけてガスがあってボタンを押したら温まるけど実はこの自然っていうのはサバイバルなんだよ。ね、この世界の中で サバイバルできる人かできない人かっていうことなんだよでこのサバイバルのために他の人のために役に立つことができるのか自分のサバイバルのために断る力を持っているのか、ね、でそして自分の人生を通してこの社会をもっと良くすることができたか、ね、この辛い 地球で今辛い人がいっぱいいるんだけどその人たちの人生をちょっとでも良くすることができたかあなたが生まれてきてあなたがこの地球から去る前にあなたのおかげで地球はちょっと社会は良くなったかそういう人間はどう考えているのか、ね、でこのシニーズでいろんなことを学ぶことができるようになります例えば仕事っていうのは得意で大好きなことをキャリアにするんだよ 仕事っていうのは生き方なんだよだからあなたはどう生きるのかっていうことなんだよあなたについての真実は何なのかあなたがの your truth あなたが譲らないものを見つけないといけないんだよ私はこうやって生きていくねこの生き方はお金とかいっぱい入ってこないかもしれない楽にならないかもしれないでもこれが正しいんだとか、ね、そういうことを考えていけないといけない このシリーズで入ってくるんだけど、ね、その身だしなみっていうのも入ってきます。姿勢っていうのも入ってきます。ね、で自分が好きで得意なことを見つけていく時期っていうのも入ってきます。ね、でお世話になった人を大切にするっていうのも入ってきます。断る力を身につけるもう全部ねシリーズばらしちゃってるからねあんまりここら辺にするんだけど Alright ぜひ このシリーズを見て、ね、ポイント第1のルール、ね、就職の成功を狙うんじゃなくて人生の成功を狙うんだよ人生ができる人になるんだよだからちょ、ね、短期的にここに受からなくても大丈夫なんだよ自分のレベルをアップしていくんだよそうすると数年後 ね、今はちょっと落ちたって見えるかもしれないんだけど実はそういう時期が自分の人生で必要で自分を見つける時期なでそこで自分は何をやって生きていくのかっていうのを見つけてそれをやって突っ込んでいくと超超いいぜ人生最高だぜマジいいよなだから就職受からない第一の就職正直言って あまり気にしなくてもいいなでもこのシリーズを見ると間違いなくその初めての就活に就職に受かるチャンスが it will greatly increase your chances alright you guys I love you guys and I will see you in the next video